La campaña Vida sin Rastro quiere denunciar la falta de mecanismos que garanticen los derechos de las personas migrantes desaparecidas y fallecidas en la frontera sur y de sus familiares. De hecho, el número de personas que pierden la vida en el trayecto migratorio desde su país de origen hasta España en el intento de llegar a Europa por la frontera sur es de una magnitud incalculable. A todo esto se le añade el problema que en España los protocolos para la identificación y investigación de los migrantes desaparecidos resultan ineficaces y no responden a las necesidades de los familiares. Eso significa que las personas que intenten localizar a su ser querido desaparecido a lo largo de la ruta migratoria tropiecen con varios obstáculos jurídico y burocrático. Además, no todos los cuerpos devueltos por el mar han sido identificados, y esto en parte es por falta de un mecanismo que vincule las denuncias de los migrantes desaparecidos con los, pues, con los cuerpos que han sido recuperados. Por todo eso, hacemos un llamado al Estado español y al defensor del pueblo español para que se cree un marco que atienda a la dimensión transnacional basado en derechos y a la creación y reconocimiento de vías legales y seguras para las personas migrantes desaparecidas y fallecidas y sus familiares.